Ancora poco, poco. Alta, di poco, ancora alta. Bene, la cassa. Eh, eh un apparato di fotografia. Sì, già. beh.